नमस्कार नमस्कार बॉलीवुड पर आपका स्वागत है मैं हूँ सानिया जी आइए मैं आपको लेके चलती हूँ बॉलीवुड की चटपटी दुनिया क्रिकेटर युवराज सिंह की बीवी हैसल ने लिखा एक इमोशनल पोस्ट आइए देखते हैं ऐसा क्या था उस इमोशनल पोस्ट देश भर में इन दिनों हैश टैग टेनिया चैलेंज सर चढ़ के बोल रहा है सोशल मीडिया पे हर कोई अपनी फोटो साझा कर रहा है ऐसे में इस कड़ी में एक और नाम रहा है ऋषि ने भी इस चैलेंज को स्वीकारते हुए तस्वीर शेयर की है जिसे देखकर उनके फैंस काफ़ी चौंक गए हैं इस तस्वीर के पीछे एक दूर बड़ा सच भी